afronta a xente mm, para vivir en Cervantes, pois é o, para os máis difíciles son a saída, a saída laboral, non, non hai casi saída para para traballar. Sería moi difícil emprender algún negocio ou intentar facer algo porque non hai población. Eh, está moi abandonado pola administración ao haber pouca población, non interesa invertir ali. E ese, para min, son os grandes inconvintes que ten vivir na, na nosa zona. A pesar de ser moi bonita, es, estar moi cómodos vivindo ali, pero non hai un, algo que facer, sabes, unha salida propia para pa nós.